嗨，大家好，我是大饼，欢迎又来到财商脑外科。这是一个专门分享财商，帮助年轻人打破传统思维以及社会阶级的频道。我是有私心的，目的就是帮助我自己扩大更大的同温层，增加许多玩伴。那废话不多说，今天要讲的就是财富自由的退休公式。其实我一直很想要把这个当做第一堂课，因为真的是憋太久了，你知道吗？我发现小道理专股市名嘴。 保险从业人员每天都会跟我们说要理财呀，你才能财务自由啊。结果他们没有一个人能做到，或者正在做的，然后把这些资讯告诉你，还有他们的进度告诉你，都没有嘛。所以我慢慢的学习，慢慢的知悉，却一直整理不出来。我这一段过程真的是很不爽，太不爽了，独烂自己独烂到爆，因为真的拖太久了。所以我现在要点爆所有人的认知。 让大家都可以提早实现财务自由，因为我很在乎你们啊。其他的要躺平啊、月光啊、文青小确幸啊，我才不管。我要的是扩大我自己的同温层啊。在这堂课之前，我想先请你问自己：现在这样的生活你满意吗？未来的五年、十年、十五年、二十年，还要继续这样子过生活吗？ 《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特清崎在《经济大未来》里面所写下的一句话：“我想要不同的生活，我想要的是一个与今天截然不同的明天，但他们想要的是一个与今天相同的明天。”我知道所有的人都想要 “fire”，也就是 “F I R E”，financial independence retired early。 什么是 fire 这个观念？我会在上一支影片去跟你们说。这个东西也就是提早退休、财务自由。但就好像擦你擦，大家都在讲，但是也没有真的几个人去想过，更也没有真的几个人去达到过。而我这十年下来，我在跟太多客户的对谈，大部分都是这样的。大饼会问你什么时候想要实现你的财务自由呢？他们可能会说。 嗯，五十岁吧，或者是六十岁。为什么要五十岁？为什么要六十岁？可能那个时候小孩子大了吧，房贷也还完啦，我就会再继续深问。所以看小孩子大学毕业了，决定你能不能退休吗？好像好像是啦，好像也不是。那我就会再追问下去。那你为什么要说五六十岁退休？ 都会说，可能那个时候我的劳健保、劳退，呃，什么东西都有，呃，最后他们通常会说，对不起，其实我也没算过，对，其实大部分人都没算过，所以是劳保、劳退决定你可不可以财务自由吗？还是是钱，对吗？所以我们现在在讨论财务自由，最重要的不是我们的劳保、劳退，或者是其他的东西。 我们能决定我们能不能退休的东西是这个东西，就是钱。所以钱的数目就可以决定我们可以退休了吗？那你想要几岁退休？几岁财富自由？那财富自由的定义，我还是必须先说一下：当我们的被动收入减掉支出等于或者是大于零，这个就是财富自由。我们要先设定好，四十岁、四十五岁，先说单身顶客族，这个难易度比较低。 假设要跟我一样，四十岁退休，希望被动收入每个月至少要有三点五万一个月，不用靠劳保老年给付，不要靠劳工退休金，因为这些东西都要等到六十五岁以后。那我们可以靠什么样的工具呢？我不喜欢讲空话，我会直接给你们答案，工具还有案例。我有一个客户，他是一个船产的普通小员工，快四十八岁了，本金拿出六百万放在一个年化配息率的工具。 这个工具也是我找给他的，公式如下：他的本金六百万，年化配息率是七趴，也就是说，他每年都会有稳定四十二万的收益，月收入就会等于年化的四十二万除以十二，大约就是三万五千块。当他人离开的时候，他的保险金又可以从六百万变成六百八十万，领利息的这段期间不需要动脑，当人走的时候又可以领保险金。 也就是说，他四十八岁的时候就可以不用工作了，每个月领三万五，加上他自己想要去做什么就去做什么。所以，让我们有足够的被动收入，最主要的实践方法就是在于记住啦公式：足够的本金，足够的认知，找到好的工具。但是如果我就是只是教你们这样子的公式，我也真的可以去吃大便了。 太对不起信任我的你们了，我不允许自己就只给你们这种模棱两可的话，而这些就是外面那种免费讲座在胡搅的鸡汤。重点来了，顶客族的朋友，你会问我这六百万要怎么样来，这一点是非常重要的。第一个最快的方法，我会叫你去怎么样去借，这个借也就是杠杆。下面有课程会分享给你人生三大杠杆的使用方法。 记得去看、去用、去借。那么可以跟谁借？亲朋好友、客户还是银行？其实都可以，只要利息够低，本金可以还的少，甚至是不用还。那你要不要去借？一定要去借的。你只要借到六百万乘以七趴等于四十二万，那每年还利息给他们啊。最后要是我们人走了，六百万再加上多余的保险金还给人家，是不是很帅气？ 又很率性，好，讲到这里，大家一定会很兴奋又很害怕，要跟朋友、要跟家人、要跟亲戚借钱呢，这要怎么借？记住一件事，能借得到钱，代表你这个人信用够好，做人成功，你人缘还修得不错，所以不要忘记一定要报恩。而我们这里使用的工具叫做投资型保单，可以连接投资型的标的物，身故有保险金，再过来，我不做销售。 想要了解的话，再私信我。好，第一种你不敢的话，就请开通自己的认知，让我们勤勤恳恳的去用第二种。当你用第二种的方式突破了限界，家人、朋友、亲戚看到了你的提升，你的信用也就提高，你就回不去了。当格局开了，你就敢使用杠杆了。为什么要这样讲呢？当你月收入十万块以上，随随便便就可以把钱贷款出来使用的话，你也会知道。 如何去用更多的工具？好，废话不多说。第二种的方式是什么呢？就是算清楚你需要赚多少钱。现在假设我三十岁，想要四十岁退休，也就是说我只剩下十年的工作时间。十年内我要有六百万的本金在手上。那六百万我分十年去存，也就是说我每年要存六十万，每个月除以十二就是要存五万块。 自己本身的开销大概每个月是三万块，所以我只要每个月赚到八万块，其实我在十年内就可以有机会达成本金六百万了。答案就是这样推估出来的啊。然后你可以再去想，要做什么样的工作可以给你月收入八万块？哎，其实八万块并不难啊，你只要有心的话，随便斜杠都可以赚得到十万块。 你真的要用心去问自己，高手内求，低手外求。你所有的问题，所有的答案都在你身上。真的不懂的，我下面的课程有斜杠脑外科，你一定要去看，从里面细细去品，挖掘出自己的潜能，找到利基市场，然后去对价。当你们斜杠起来，月收入达到六位数的时候，就会看到不同的世界了。六百万存完就丢配息。 奇葩，一年四十二万，一个月三万五。好了，可以下班了。但不要忘了，你才四十岁。接下来比较辛苦，因为这个阶段也是我现在历经的阶段。上有老，下有小的夹心族，对，就是在说你。有小孩，有两对爸妈，担心小孩将来读书成长，而且父母年迈，有可能面临长照海啸的你，一定要看，一定要提早努力。 我也是最想要拯救这个区块的朋友。一个家庭现在在高雄，在南部可以实现财务自由，至少要被动收入十万到十五万。因为退休不仅仅是一个人的事，还要两人份，还有父母的照养，真的是不是很容易？我们必须要先面对问题。来，首先你必须要算完你这辈子一定会面临的绝望的谷底，就是如果你现在认真去工作，你这辈子一定没有办法财务自由。 套用前面的算法，你想要在四十岁提早退休，一定要设定 deadline。现在已经三十岁了，你只剩下十年可以打拼。四十岁以后，你想要带着老婆、小孩、父母一起去旅读全世界，每个月的被动收入至少十五万。被动的就是不要去打理，不要去管它。按照之前的公式，假设本金是 n 乘以七趴，要等于一百八十万。 也就会产出一个月十五万的被动收入。那请问一下，n 是多少？我直接帮你算了，n 就是我们的本金，要两千五百七十一万。两千五百七十一万除以十年去存，一年要存两百五十七万，也就是说一个月要存二十一万四。哇！所以你面临的就是逼自己找到方法，或者是延后财务自由的时间。我不希望你们延后。 所以，我希望我能带着你们去找到解法。也就是说，下面的第三种方法，第三种方法就是要结合第一种还有第二种。对，非常累，但是过程走过来了，你也会很爽。排序是这样的：看你是要先杠杆再斜杠，还是先斜杠再杠杆，都可以，随你开心。但是这一次借钱的对象不一定是亲朋好友。 而是银行，要想到方法去跟银行借钱，你就会需要担保品，而银行会吃哪一些担保品呢？就是房子，土地还不好贷哦，而且是地点好的房子，这也是我为什么要教你们买房的最主要原因，因为地点好的房子很好贷，头期款以及如何要低首付买房，如何贷款弄到八成，我已经整理完买房脑外科。 所以你们一定要去弄懂。那为什么要买房？就是利用房客帮你们去缴房租，资产还会增值这两个点，让银行因为担保品的增值，加上你又有收入增加，愿意借你更多的钱。你就可以把这些钱拿去使用配息、退休、再投资、创业、再买房、再出租、再杠杆、再联息。举个我辅导过的例子，夫妻是台北人。 老公是知名艺人的司机，老家有一间房子，自住在大安区，月收入两个人合计九万块，存款不到五十万。他们问我怎么退休？大安区的房子一平一百万起，老公寓有四十平，市价来到四千万。我一句话就告诉他们说：你们只要把收入拉高，把两千八百万贷款出来，配息退休。讲完了。 听到这里，你会跟我说那个是台北的房子啊，才会有这个价值嘛？我高雄、台中、屏东、嘉义、台南，彰化这些地方哪有那么高的价值啊？哪有办法？那请容许我翻个白眼给你。我有叫你买台北吗？再过来，我有叫你只买一间吗？听懂了吗？要以量升价。接下来最值钱的地方来了，一定要用心听好，用心笔记。 假设家里已经有房子了，就可以当做担保品，贷款出一两百万，当做新屋的投期款，然后交屋出租，包租脑外科，开始当包租公。房贷缴了一年、两年之后，把本金再贷款出来去买第二间，或者是还给家里，就看你们的决定。接下来第二间。 第三间，以此类推。当你有三间八百万的房子的时候，这个是账面价值的时候，你可以选择认真还，或者是开更大的杠杆。不过不要忘了，凡事都有风险，风险要自己评估。不管是升息、战争、金融黑天鹅，都要提高自己的认知，不断的提高。大家都是成年人了，只有自己可以为自己的选择、决定做负责。 当你的净资产累积到三千万的市值的时候，你就可以贷款八成，大约是两千四百万，放入配息型的工具。最好的话是保单，因为活着的时候可以领配息，当身故的时候，你可以决定要不要把保险金还去给房贷，或者不还。不还，你的亲人、你的家人就会有三千多万以上的身故保险金，你懂的。没有房子的，你就去斜杠。 赚多一点，现在不是有很多的创业贷款吗？我是听说啦，嗯，你听得懂的，就说到这里，话讲到这里了，希望有帮到大家。最后，我还是祝福给这支影片点赞还有分享的你，早日跟我一起达到财富自由。我们下支影片见，拜。